फिर से वो सपना सजाने चला हूँ उम्मीदों के सहारे दिल लगाने चला हूँ पता है कि अंजाम बुरा ही होगा मेरा फिर भी किसी को अपना बनाने चला हूँ